Vi fylte 40. Vi gikk på fylla, vi gikk på trynet, vi gikk til psykolog. Vi fylte 40. Vi kjøpte motorsykler, vi kjøpte kabrioleter, vi kjøpte elbiler. Vi fylte 40. Vi flytta ut, vi flytta inn, vi pussa opp, vi pussa ned. Vi fylte 40. Vi fikk personlige trenere, vi klamra oss fast i tredemøllene, vi fylte 40, vi flaut av gårde i en strøm av flasker, kredittkort og kontaktlinser og kokainstriper. Vi fylte 40, og folk tok til å spørre er det 40-årskrise. års Og vi svarte krise? Hva krise? Vi trodde 40 betydde feigt og ferdig, helt til en februardag i 2014, da vi i skisporet i Sotsji fikk se verdens vakreste 40-årskrise. Seig, systematisk, standhaftig, sexy, suveren. Han er fortsatt i tet! Ole Einar Bjørndal! Han har skapt i Polen også! Ole Einar Bjørndal fikk 40, og så gikk han fra alle de andre. Ole Einar Bjørndalen fylte 40, og så gikk han til topps igjen. Krise? Hva er krise? Det er altfor seint å gi opp nå. Det er altfor seint å gi opp nå. Det er bare å lade børsa, spenne på seg skya og legge ut på ny. For en mann! For en mann! For en mann!